Assalamu alaikum, willkommen wieder beim Kanal Crazy Kids. Ich bin Muna, ich bin 8 Jahre alt, ich bin ein muslimisches Kind und lebe in Deutschland. In diesen Videos werden wir über verschiedene Sachen sprechen, die zu unserer Religion zusammenhängen. Lasst uns mit einer ganz wichtigen Frage anfangen. Was ist das eigentlich? Was? Warte, was ist Religion? Religion ist eine Sammlung von Prinzipien, denen wir folgen und an denen wir glauben. Es sind unsere Überzeugungen, Ideen und Gesetze, denen wir folgen und an denen wir arbeiten. Religion, Prinzipien, Überzeugungen, Ideen und Gesetze. Frage Nummer zwei. Was ist deine Religion? Zum Beispiel meine Religion ist Islam. Aber Moment mal, warum ist Religion in unserem Leben wichtig? Die Antwort auf diese Frage findet ihr im nächsten Video mit mir, Mona. Vergiss nicht zu abonnieren, Daumen nach oben und die Glocke anzuschalten, damit ihr kein Video verpasst. Tschüss, Assalamu alaikum.